partout, partout, partout. Je reste debout, toujours avancé, je saute pas les pas. Je m'appelle Pongo Viviane, apprenant au centre de formation professionnelle des jeunes de Barré, en classe de troisième année couture. Pendant ces crises sanitaires, nombreux sont confinés à la maison, question d'éviter d'être contaminés. Pour ce faire, je vous raconte comment je vis mon confinement. Pendant cette période, je profite pour aider les parents dans les travaux champêtres et ménagers. Mes camarades et moi avons été appelés au centre pour aider les les formateurs à la confection des masques années sur plusieurs formes. Nous confectionnons près de 200 masques par jour. En deux jours, nous réussissons à fabriquer de 500 masques avec un effectif de 8 apprenants composé de 2 en première année couture, 1 en deuxième année et 5 en troisième année pour assurer la rapidité des confessions, ceci selon leur disponibilité jusqu'à présent. Nous continuons à confessionner et livrer les commandes. Ces masques sont portés pour barrer la voie à la propagation mmh. de cette maladie appelée coronavirus abrégé COVID-19 et en même temps respecter les règles d'hygiène avec les mesures de précaution qui ont été données par le gouvernement. Dans notre centre de formation, des mesures de précaution ont été mises sur pied. En même temps, les encadreurs nous montrent comment monter un tableau de bord, ce qui nous a permis de maîtriser les entrées et les sorties, le bénéfice fait sur un habit confectionné. Voilà en quelque sorte comment se passent mes séjours de confinement à la maison. Ah, merci à tous mes fans. Sans vous, je suis rien, je dis merci à tous mes fans.